Киловатт 6 Елена Елена Ольга. Впервые Т4 УФА. <laughs> Впервые в жизни делает самодельную антенну, да? Полевой день города Киева. Делаем мы антенну. Пластика мирового жанра. Инвертор 3. Наша маленькая позиция импровизированное рабочее место, необходимое, все необходимое для радиолюбительского уикенда. Устал, <laughs> не просто антенны делать. Так, готов я к трудовой обороне дальше. Ладно. Так, ну что, теперь самое интересное. Теперь нужно антенну забросить либо туда, либо туда, на верхушку дерева. Для этого нужна веревка или <laughs> кабель? Для этого надо вот это. Ну что? Будем пробовать. Держи. Да, вот, вот теперь для чего пригодилась изоляция от сетевого кабеля. Так, нам сейчас надо определиться, куда у нас будет идти максимум излучения антенны, что нас интересует. И как я буду знаешь <laughs> географию, куда Сейчас сделаем. Так, добро, съемочку временно прекращаем мы сейчас забросим.